ਕਹਿੰਦੀ ਸੁਣ ਲੈ ਬਥੇਰੇ ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਤੇਰੇ ਮੂੜ ਚਲੀ ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਆ ਛੱਡ ਦੇ ਛੱਡ ਨਾ ਵੇ ਸੋਖਾ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਮਰ ਚਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੇ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀਤਾ ਮੈਨੇ ਪਿਆਰ ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜਿੰਦ ਦਿੱਤੀ ਵਾਰ ਵੇ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਕੋ ਛੋੜ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਵੇ ਬਿੱਲੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਗਈ ਹਾਰ ਬਿੱਲੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਖੇਲ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਆਦਾ ਦਾ ਜੱਗ ਚ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾਲੇ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੱਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਾਣਾ ਫਿਰ ਕਾਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਛੱਡ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੱਸ ਕੇ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਬਿੱਲੋ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਜਾਵੇ ਬਿੱਲੋ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਚ ਕਿਉਂ ਫਸਿਆ ਆਵੇ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਐ ਤੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਬਿੱਲੋ ਤੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਕੱਚਾ ਜਿਵੇਂ ਰੰਗ ਤੇ ਕਲੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆ ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਸਾਡਾ ਸਜਣਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਾ ਨਾਲੇ ਸਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਸਜਣਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸਜਣਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਨਾਲੇ ਫੁਕਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਹੱਸੀ ਕੇ detect gimana efasi kemesana dulu छाड़ देता छाड़ देता